ಎರಡನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಜನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿನಃ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಬ್ಬ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ತೇಟ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ನಗರಸಭೆ ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೂರದೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ನಗರಸಭೆಯ ಆಯಾ ವಾರ್ಡ್ನ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಜಯಬೇರಿ ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಎರಡು ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಗೌಡ ಅವರ ಸದಸ್ಯತ್ವ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವಿದ್ದೀರಿ ನಗರಸಭೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಎರಡರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೌಡ ಅವರ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿದ್ದೀವಿ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಸ್ತೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೌಡ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವಾ ಅಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಈ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾಗಿರೋ ನೀರು ಲೈಟು ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ತನಕ ನಮಗೆ ರೋಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ರೋಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಇದು ಡ್ರೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಡ್ರೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ ಆ ಡ್ರೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ತಿರ್ಗಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇದು ಟೀ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬೋರ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ನೀರು ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಓವರ್ ಅಷ್ಟು ಇದಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಮ ಒಂದು ಐದಾರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಬೋ ಇದಾಗಿದೆ ಎರಡು ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕದಿ ರಿಪೇರಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೌಡರು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅಂತ ಅವರು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಸಿ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟಿ ಸಿ ಬರೆದು ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ಕ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಡ್ರೈನ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇ- ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಳ್ಳೆ ಚರಂಡಿ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಲೀಜ್ ಹೌದೌದು ಆಗುತ್ತೆ ಗಲೀಜಾಗುತ್ತೆ ಎತ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಯಾರೋ ಮುಬಾರಕ್ ಅವರಿಂದ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರನಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಅವ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಅನುಕೂಲನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೌಂಡ್ ಸರ್ ಬಂದಾಗಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನೊಂದಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಖಾಲಿ ನೀರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಚರಂಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ಇವಾಗ ಚರಂಡಿ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಆದರೆ ನೊಣ ಸೊಳ್ಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೂರು ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಕಾಯಿಲೆ ಅದು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅವರು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇನ್ನೇನು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವರು ಇದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ದೀಪ ಲೈಟ್ ಬೀದಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಚಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿರೋ ಅರ್ಧ ಊರು ಕಸ ತಂದು ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ ಕಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕಿದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ವಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಜಿಗಳು ಕೊಟ್ವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಈ ಕಸನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಡೆ ತುಂಬ ಜನ ಆಸ್ತಮಾ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಡಸ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅದಕ್ಕಂತ ಈ ತಿಪ್ಪೆನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂತೇಳಿ ಮೂರನೇ ಮೂರನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರಂಡಿಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಚರಂಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ನೀರು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನೀರಿನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಚಿರಂಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಚರಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಚರಂಡಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು ಇದು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಚಿರಂಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪೂರ್ತಿ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ತುಂಬೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಎರಡು ಅರವತ್ತು ದಿವಸ ನೋಡಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಕ್ಕ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ಅದೇ ಚಿರಂಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮುಖ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಚಿರಂಡಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅರವತ್ತು ದಿವಸದಿಂದ ನೋಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಚಿರಂಡಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕಿದೆ ಹ್ಞೂ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿದೆ ನೋಡು ಕಸ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪೂರ್ತಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಹ್ಞೂ ನೋಡು ಹಾಂ ಚರಂಡಿ ಚರಂಡಿ ಸರ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಎರಡರ ಮೂರನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿರೋರನ್ನೇ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ದೀಪ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಥರದ್ದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೇರಣವರು ಗಣ್ಯ ಬಂದಾಗಿಂದ ಇದ್ರ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಂದಾಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಸಿದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇರೋದು ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಏನು ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಾ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲ ಏನು ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಇದೇ ಚರಂಡಿ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹ. ಎಲ್ಲ ನೀರು ಸೌಕರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ನೀರೆಲ್ಲ ಇದೆ ಹಾಂ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಚರಂಡಿ ಹ್ಞೂ ಒಂದು ನೀವು ಇವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ನಿಜನಾ ನಂಬೋದ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ತರ ಐತೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮೈಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವಾಗ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ವಿಪರೀತ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಗೈತೆ ಮನೆ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲೇ ತೆಗಿಯಲ್ಲ ನಾವು ವಾಚಿನ ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಬರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರೋದು ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರೋದು ನಾವು ಆಗಲ್ಲ ಕಿಟಕಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟ ಆ ಗಂಜರ ವಾಸನ ತಿಪ್ಪೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ನಮ್ಗೆ ಇರೋಕೆಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತೆ ಕಿಟಕಿ ನಾವು ತೆಗಿಯಲ್ಲ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋರ್ತೀವಿ ವಾಪಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವಾಗ ಈ ಗೊಬ್ಬೆಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೌಡ ಅವರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೂರನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಕ್ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸದಸ್ಯರು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನವಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಜನ ಏಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಗರಸಭೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಎರಡರ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಏನೇನ್ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಂದು ದೀಪಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎರಡನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ದೀಪಗಳ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎರಡನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಸ ಮೂರನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಈಗ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಏನು ನನಗೆ ಗಾಂಧಿನಗರ ಜನತೆ ನನಗೆ ಅಭೂತ್ಪೂ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಒಂದು ಒಂದು ಗೆಲುವನ್ನ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಗೆದ್ದಾಗಿಂದ <clears throat> ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಕಾಲು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಏನು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋದು ಕಸುಗಳನ್ನ ಗಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಗಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಗಾಡಿಗೆ ಕಸ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಏನು ಮೊದಲನೇ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಟಿ ಸಿ ಎರಡೇ ಟಿ ಸಿ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನಗರಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಆರು ಏಳು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇದೆ ಆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳು ಕರೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟು ಲೋಡು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಸುಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಈ ವಿಷಯನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳು ಏಳು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆನೇ ನಮ್ಮ A double E K E B BESCOM A double E ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ನನ್ನ ಲೆಟ್ರೇಟಲ್ಲೇ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಟಿ ಸಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಟಿ ಸಿನೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಏನು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೂ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಬರೀ ಗಾಂಧಿನಗರ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳೇ ತುಂಬಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಬಂದಾಗಿಂದ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ನೀವು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ದುರಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೆಟ್ಟೋದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಂದನೂ ನಾನು ಸಹ ಸಹಕಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡ್ರೈನ್ಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಕಾಲುವೆಗಳು ಸುಮಾರು ಮನೆಗಳು ಕಾಲುವೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತಗೊಬೇಕು ಏನು ಕಾಲುವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿದೆ ಕಾಲುವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತುವರಿನ ಅವರೇ ವಾಲಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಾನು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಆರು ಏಳು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಸ ತೆಗಿತೀರಿ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿರೋ ಇದು ಡಿಸಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬಾತ್ರೂಮ್ಸ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೆಟ್ಲುಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗೋದು ಆ ಕಡೆಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಲುವೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಜನರು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ನನ್ನ ನನ್ನ ಒಂದು ನನ್ನ ಮನವಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಪ ಅವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗಾಂಧಿನಗರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಬೈರೇಗೌಡ ನಗರ ಬೆಮ್ಮೆಲ್ ಲೇಔಟ್ಗಿನ್ನ ಮಾದರಿ ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಮಾರು ಏನು ಎರಗೋಲ್ಡ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಯೋಜನೆ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ನನ್ನ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿದೆ K U W S P ಏನು ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಅರ್ಬನ್ ಸಪ್ಲೈ ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಏನು ಎರಗೋಲ್ಡ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈಗೂ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಯಾರು ಎಡಬಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಸ್ಸಹಾಯಕತೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಟ್ರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಲೆಟ್ರ್ ಕಳ್ಸಿದಿರಿ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ನಮಗೆ ಅನುದಾನ ಬರಬೇಕು ಸರ್ ಫಂಡ್ ಇರೋ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ ನಾನು ನಾನು ನಗರಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಹೋಗಲಿ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಆದರೂ ಆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನವಿದ್ದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಗಾಂಧಿನಗರ ಬಹುಶಃ ಎಂಬತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದಲಿತರು ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಜನ ವಾರ್ಡು ಮತ್ತು ಏನು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಡಜನರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಜನರು ಇರುವಂಥ ವಾರ್ಡು ನಾನು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಧ್ಯಕ್ಷಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ನಿಧಿ ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ twenty four point one zero ಇದು ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನಗಳಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥ ವಾರ್ಡ್ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಜೀರೋ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ಮೀ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ನ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾಕೋ ನನ್ನನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಿ ಹೋಗಿ ಗಾಂಧಿನಗರ ವಾರ್ಡ್ನ ಜನರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಇದೇ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೌಡ ಏನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಸಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಹೌದು ಯಾಕೋ ಬಹುಶಃ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ ಜನಗಳಿಗೂ ಇದು ತಿಳಿದಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ನನಗೆಲ್ಲೋ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸೊ ಇದಾಗ್ದಿರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ದಿರ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದು ಮೊದಲನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನೀವು ಬಹುಶಃ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಹೋದಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಗರೋತ್ಥಾನ ಅಂತ ಏನು ನಲ್ವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಆ ಒಂದು ನಗರೋತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಕೆಲ ಬೇರೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಮಾದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ <clears throat> ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಣ ಜನ ಗಾಂಧಿನಗರನ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಅವಧಿ ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಗಾಂಧಿನಗರನ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ನಗರಸಭೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಎರಡು ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೌಡ ಅವರ ಮಾತುಗಳಾಗಿವೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಕಿರಣ್ ಜೊತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಎರಡನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ತಲೆನೇ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಮತ್ತು ಇವರ ಕೆಲಸ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ವಾ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕೋಲಾರನ ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಇಂಡೋನಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ಸುತ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಇಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಎಂದರೆ ಸೇವೆ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್